E aí galera, vamos embora agora testar o Reaper. Nova versão do Reaper tá dando o que falar. O bicho agora tá curando 20% do dano que ele causa. Rapaz, não muda nunca. O Ito. Os caras é retardado. Personagens novos com update, com buff, com nerf. E os caras não testam, velho. É muito doente mental, velho. Lá no corpo. E esse aqui é o mapa novo, a base de novo. vocês. Bom, é sempre hora de acertar as contas em algum lugar. Eu quero ficar em cima disso. Ah. Eita porra, foi mal, pô. Foi eu não, viu? Foi eu não. Eu dava assim, aqui. na batalha. <laughs> E aí, Rod tu levou nerf com buff, ninguém sabe o que foi nerf com buff, pra mim foi buff, o né? Agora é isso, então, ó, muito foda. Vou fazer um vídeo mais tarde mostrando como é que ele está, tá ligado? Pra quem quer ver meu Rod ali, né? Quem se importa. <laughs> aí, ó, caveiroso. Vamos resolver caveiroso. logo isso. Ele vai batendo papo. Oi. E aí? Energizado. Oh, sim, gracinha, o Messizinho energizado. 3, 2, 1. Nem são daqui um. as coisas aqui. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Mais perdido que isso. 200 <laughs> e ping. Caralho. pegando o objetivo. Juntem-se a mim. Onde é que tá o objetivo Agrupem-se aqui. Ótimo. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Inimigo derrubado. Agrupem-se. lagado pra caralho, mas. Objetivo em Estou pegando o objetivo. É. Juntem-se a mim. Estou em chamas. Objetivo A, scout da raça Torra. Comece o ataque ao objetivo B. Ah, é dois objetivos aqui. Né? Fala o que, né, velho? Merci. O objetivo é meu. Venham rápido. Acabou! é dois objetivos capturar. Jogada da partida.